असलकम दोस्तों आज हम ये देखेंगे कि सिक्सटी सिक्योरिटी के बारे में देखेंगे आज ठीक है ना दोस्तों चलिए सबसे पहले हमें प्ले स्टोर में जाना होगा ये आपको तो इसमें दो किस्म के थ्री सिक्सटी एक बड़ा है एंटीवायरल दूसरा थ्री सिक्सटी सिक्योरिटी लाइट है लाइट आप जो भी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं कर सकते हैं लेकिन आज हम देख इसको देखेंगे देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हंड्रेड मिलियन लोग डाउनलोड कर चुके हैं इसको और इसकी रेटिंग 4.6 है और ठीक है चलिए स्क्रीन शॉट देखते हैं यहाँ पे ये देखिए boost and one tap optimise full clean and one tap clean antivirus keep your device safe from virus and trojan phone cooler Optimized phone temperature repair battery life stay in durable and more power Paravitri. protect your calls, text messages, photo and apps. App Manager Manage manage app application and move files to SD card. Notification Manager ठीक है ना दोस्तों चलिए देखते हैं मैं बैठे से इंस्टॉल किया हुआ हूँ इसको यहाँ से ओपन करते हैं मेरा आपका ठीक है चलिए ये बूस्ट है और ये यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जंक फाइल्स क्लीन हो गए ये एंटीवायरस रिपेयर है ऐसा आएगा आपको ठीक है ना दोस्तों यहाँ पे सेटिंग्स है आप हर फोल्डर को लॉक कर ले सकते हैं यहाँ पे app lock app lock protect your privacy अब यहाँ पे आप जो जो भी फाइल्स को लॉक करना चाह रहे हैं उस ये जो डब्बा दिख रहा है बाजू में उस पर ऐसा क्लिक कर दें और यहाँ पे लॉक का ऑप्शन पे क्लिक कर दें आपके एप्लीकेशन लॉक हो जाएंगे ठीक है ना दोस्तों और यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आते हैं वो वहाँ पे आएंगे notification full scan H D card H D card का भी स्कैन कर सकते हैं फ़ोन कूलर यानी बैटरी अगर फ़ोन अगर आपका गर्म हुआ हो तो ये ऑप्शन को यूज़ करते हैं रहा game boost space cleaner app manager app manager में आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं देखिए बाजू में जो डिलीट का दिख रहा उसको क्लिक कर देंगे तो आप ये डेट है साइज़ है इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं ऐप मैनेजर इसमें आपके जितने भी एप्लीकेशन थे आप यहाँ से इंस्टॉल भी कर सकते हैं डिलीट भी कर सकते हैं ऐप कार्ड आप यहाँ से फ़ोन में के ऐप्स जो है सो मेमोरी कार्ड में मूव कर ले सकते हैं यहाँ पर देखिए app to S D card movable apps ठीक है ना दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं फाइंड माय फ़ोन अगर आपका फ़ोन हो चुका हो तो हम यहाँ से फ़ोन नंबर वगैरह जो भी है मैसेज वगैरह इसमें जाके अपना जो है सो एक्टिवेट कर रहे हैं अकाउंट देखिए G P S M application remote screen lock remote alarm SIM charge alert SIM चेज अलर्ट रिमोट डाटा यहाँ पे एक्टिव दवा एक्टिव क्लिक कर लें तो लीजिए please use your Google account to activate the find my phone feature after activation you can find and protect your phone through the following method तो जी पी एस से जो है सो लोकेशन का पता चल जाएगा रिमोट स्क्रीन लॉक है रिमोट अलार्म है सिम चेंज अलर्ट है तो आपको ये सब अलर्ट जो है सो आपके मेल में आ जाएंगे ये बहुत अच्छा फीचर है call and S M S filter data monitor आप डाटा कितना इस्तेमाल कर चुके हैं ये बताएगा आपको हम यहाँ पे लिमिट भी सेट कर ले सकते हैं ठीक है ना दोस्तों टुडे वन जी बी हो गया आज मेरा ठीक है दोस्तों दिस मंथ थर्टीन जी बी हुआ ये महीने में ठीक है दोस्तों इस तरह से हम डाटा का डेली यूसेज देख सकते हैं देखिए हंड्रेड परसेंट हो चुका है मेरा आज का जियो का डाटा ठीक है ना दोस्तों हम यहाँ से ठीक है ना दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं data hundred three sixty family है ये यहाँ पे जो है सो आपको और भी ऐप्स मिल जाएंगे दूसरे ठीक है ये फीडबैक है अपडेट अगर अपडेट वर्जन आ गया तो आपको अपडेट कर लेना चाहिए क्योंकि अपडेट करने से नए नए ऑप्शन हमको मिल जाते हैं यहाँ पे सेटिंग है आप जो है इन्हें वाइट डेट ऐसा रख ले सकते हैं नोटिफिकेशन ट्रायंगल भी रख सकते हैं ऐसा यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है कोने में आपको जो है ये वो है लैंग्वेज ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पे देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे उर्दू फिलिपाइन वगैरह वगैरह हिंदी फारसी इंग्लिश वगैरह वगैरह सब अरबी ठीक है ना दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं uninstall remained notify app is uninstall अगर ये रखें तो आपका अनइंस्टॉल करना नहीं करना अपने को जो है सो रिमाइंड करता है ये स्मार्ट बूस्ट स्मार्ट बूस्ट भी वगैरह रखना है automatically check phone status when locked it में display at smart lock full charge notification आ रहा अगर आप फ़ोन चार्जिंग को लगाएं तो आपको जो है सो एक टोन आता है चार्जिंग फुल हो गया बोल के यहाँ देखिए automatically check phone start when charging locked it में डिस्प्ले ऐड आपको जो है इंटीमेट दे देता है कि फुल चार्जिंग हो गया है देखिए यहाँ पे फुल चार्जिंग नोटिफिकेशन अलार्म आ गया है अब गेम बूस्ट रख सकते हैं enable lock screen power saver मतलब बैटरी कितनी चार्जिंग हुई वगैरह का यहाँ पे पता चलता है ठीक है ना दोस्तों और भी बहुत सारे सेटिंग्स है ठीक है ना दोस्तों और फिटिंग के बारे में हो गया अगर मैं ठीक है दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों इन मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस देखे होंगे इन आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें इन अगली वीडियो में मुलाकात होगी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़